فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرشد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم